अच्छा तो देखिए हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ बात किए थे एग्रीकल्चर इनकम तक समझे भी थे आप लोग कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है और उसको टैक्स कैलकुलेशन करते समय मतलब किसको एड करेंगे कब एड करेंगे कब नहीं करेंगे किसको हम एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे किसको एग्रीकल्चर ठीक है ना कौन एग्रीकल्चर इनकम मतलब ये माना जाएगा जो इनकम टैक्सेस जब कैलकुलेशन करेंगे टैक्सेबल जो अमाउंट होगा उसमें से माइनस करते हैं किस तरीके से माइनस करते हैं तो वहां पे आपने देखा कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग की सबसे पहला हमारा काम होता है ना कि जितने भी टोटल अमाउंट होता है ना टोटल अमाउंट का एक बार हम लोग निकालते हैं ठीक है ना स्लैब रेट अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स को कैलकुलेशन करते हैं फिर देखते हैं कि जितने हमारे एग्रीकल्चर इनकम हुआ रहता है ना उस एग्रीकल्चर इनकम जो भी अमाउंट रहता है उसका फिर हम स्लैब रेट के अनुसार से उसको कैलकुलेशन करते हैं ठीक है और जितने अमाउंट आता है ना उसका टैक्स का जो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर इनकम से आता है जो अमाउंट उस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं कि जो इनकम टैक्स जो टैक्सेबल इनकम होता है ना जो पेमेंट पेबल अमाउंट होता है तो उसमें से क्या करनी होती है माइनस कर लेनी होती है माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है ना उसको पेमेंट किया जाता है लेकिन हमने बताया था कुछ कंडीशन भी बताए थे कि किस किस कंडीशन में उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा कि कौन एग्रीकल्चर लैंड होगा कौन नहीं होगा तो इसके जस्ट पीछे वाला जो क्लास था उस पिछले पीछे वाले क्लास में लोग बात किया ठीक अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सबसे पहले है इसको हम लोग समझ लिए दोबारा हम रिपीट करना चाहेंगे आप लोग समझाना चाहेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है keep in mind on agriculture income तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो एक कृषि इनकम होता है ना उस पर टैक्स की कैलकुलेशन जब करनी होती है तो वहां पर कुछ बात जो होता है जिसको ध्यान रखनी पड़ती है आपको ठीक है जैसे फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि you need to know your agriculture income in income tax return even if it's is complete the entire taxes free individual HVF, EOP और आर्टिफिशियल जुडिशियल जो पर्सन होता है इज नेसेसरी फॉर ऑल ठीक है तो इसके मतलब क्या है लिखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अपनी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है भले ही वो पूरी के पूरे टैक्स फ्री क्यों ना हो ठीक है और ऐसा जैसे इंडिविजुअल जो है जिसको हिंदी में डिवाइडेड फैमिली हम लोग बोलते हैं ये वो भी है ठीक है बीओआई होता है एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है ये सबके लिए जरूरी वो चीज होता है ठीक है ना दिखाना इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्योंकि वहीं से जब टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न को फिलअप किया जाता है ना वहीं तो आपने जहां जहां से मतलब छूट मिलने वाला होगा टैक्स फ्री जहां जहां पे मतलब आपका अमाउंट लेस किया जाएगा वो सबको वहीं से दिखाकर लेस को किया जाता है टाइटल फॉर्म भरा जाता है वहीं से फिर उस अमाउंट को लेस कर लिया जाता है ठीक है अब देखिए जो अगला पॉइंट में लिखा हुआ है लिखा है कि agriculture operations if you have lost higher it can be carried forward to the next eight assessment years that is the profit in the next year can be assessed अब यहां पे क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस uh, होता है ना उसमें अगर आपको किसी साल अगर लॉस हुआ होता है तो उसको आ, uh, आने वाले जो आठ असेसमेंट ईयर्स होंगे ना वहां तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है यानी कि अगले किसी भी वर्ष में मुनाफा हो तो उसके साथ इसे मतलब एडजस्ट किया जा सकता है तो इस बात को आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर मान चले कि ऐसा भी होता है कि अगर मान चले लॉस होता है जैसे आप लोग जब बैलेंस शीट बैलेंस शीट से पहले जो भी काम किए थे जैसे लेजर पोस्टिंग किए थे तो जो लेजर पोस्टिंग का जो बैलेंस होता था वो आगे आगे महीने में फिर या अगले साल में कैरेट फॉरवर्ड करते थे इसको एक सीडी और बीडी के नाम से आप लोग जानते थे प्राउड डाउन कैरी डाउन याद होगा आप लोगों को ठीक है ना तो यहाँ पे क्या क्या होता है कि जो कैरेट है ना फॉरवर्ड हम कर देते हैं अगले साल के लिए अगले मंथ के लिए इसी प्रकार से अगर महीने के लिए चल रहा होगा तो अगले महीने के लिए करेंगे अगर साल के लिए चल रहा होगा तो अगले साल के लिए फॉर एग्जाम्पल की जैसे अभी मान चली गई जो चल रहा है असल में अभी जो यूज किया जा रहा है ये अभी आपका इक्कीस मार्च से चलेगा क्योंकि इक्कीस मार्च के बाद नया स्टार्ट होगा ठीक है फर्स्ट अप्रैल से लेकर इक्कीस मार्च तक दो तक जाएगा तो इसमें मान चलिए कि दो हजार इक्कीस से लेकर जो बाईस वाला है तो इसमें मेरा क्या हुआ कि लॉस हो गया है ठीक ना जब इसमें लॉस हुआ है तो इसको क्या करेंगे एडजस्ट करने के लिए हमें सुविधा मिलेगा आठ साल तक जब तक हमारा एडजस्ट नहीं हो जाएगा उस लॉस को भरपाई नहीं कर लेंगे तब तक हमारा मतलब आगे चलता रहे यानी आठ साल तक आठ साल में अपना कभी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है ना जब तक मतलब कभी भी नहीं जैसे कि अगला साल किए अगर नहीं हो पाया भरपाई फिर जस्ट उसके अगले साल किए उस साल भी भरपाई नहीं हो पाया फिर जस्ट उसी प्रकार से हम क्या करते हैं जो भी मुनाफा होता है उस मुनाफे में से हम क्या करते हैं कि अपने लॉस को एडजस्ट कर लेते हैं क्लियर तो इस बात को कुछ अपने ध्यान रखनी होगी ये बात था कुछ कोई ध्यान रखना वाला अब जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि रूल ऑफ यहाँ पर देखिए ये वाला leakage rule of tax exemptions on sale of agricultural land section B uh, ठीक है तो यहाँ पे जो सेक्शन की बात कर रहे हैं 54 का बी है तो यहाँ पे क्या चीज है तो अगर मान चलिए कोई भी एग्रीकल्चर लैंड होता है ना उसको बेचा जाता है तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि अगर मान चलिए एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पर टैक्स में छूट का नियम क्या है तो छूट का जो नियम दिया हुआ है ना 54 का जो मतलब जो सेक्शन है आपका 54 का भी वो सिम आपको दिया हुआ है वहां से आप जाकर अपना वो कम कर सकते हैं ठीक है हाँ, ना यानी कि वहां पे छूट ले सकते हैं इस पे अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि the advantage of selling a property does not seem to the एक मिनट जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि the advantage of selling a property does not seem to be the capital gain tax on agriculture land ठीक है it is exempted under section 54 of the income tax act this exemption is received both <clears throat> in cases of long term capital gains tax on uh, sale after purchase of land or after 3 years of ownership clear and for short term capital gain tax on sale before the uh, passage of 3 years of buying land or getting ownership rights तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस रूल्स जो दिया हुआ है बोल रहा है कि किसी भी अगर प्रॉपर्टी होगा ना उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो हुए आपका फायदा होता है ना प्रॉफिट होता है उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है ना उसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं ठीक है ना ये भी एग्रीकल्चर जमीन के मामले में मतलब एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात किया जाए तो एग्रीकल्चर लैंड में ये नहीं होता क्योंकि हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होगा ना अगर पता चलता है कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वहां पे आपको टैक्स देनी नहीं पड़ती है ना बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है टैक्स मुक्त होता है वहां पे तो अगर वही होता है अगर अगर मान चलिए किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर लैंड का नहीं अगर मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं ना अगर उससे जो भी प्रॉफिट होता है ना उस प्रॉफिट पे आपको जो टैक्स लगने वाला होता है वो कैपिटल गेन टैक्स होता है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जो होता है ना उसके मामले में यहाँ पे नहीं लग सकता है ठीक है ना वहां पे टैक्स नहीं लगता है अब बोला है कि इनकम टैक्स जो एक्ट है ना उसके सेक्शन फिफ्टी के तहत इसमें छूट मिलती है और यह छूट long term capital gain tax की बात किया जा रहा है यानी जब जमीन खरीदने का मलिकाना पाने के जो तीन साल बाद बेचने के लिए होता है और जो short term capital gains tax होता है ना वो जमीन खरीदने और मलिकाना पाने के जो तीन साल बीतने के पहले बेचने पर ही होता है ठीक है और दोनों तरह के मामले में मिलती है आपको ठीक है यानी कि जो बात की जाए long term capital gain tax का और दूसरा short term capital gain tax का शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स कब जब खरीदने या फिर जो मालिकाना होता है ना ओनरशिप हर पाने के तीन साल बीतने के पहले बेचने पर ये short term capital gain tax होगा और जो long term capital gain tax का बात किया जा रहा है जमीन खरीदने नियम कानून का हक होता है ना पाने के तीन साल बाद बेचने पर एक बार तीन साल ठीक है ना <laughs> बीतने के बाद ठीक और वहां पर तीन साल के बाद एक होता है ठीक ना जो तीन साल के बाद होता है long term capital gain tax होता है अगर मान चलिए तीन साल अगर बीत जाता है तो उसके बाद ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लेकिन मलिकाना हक के लिए और मलिकाना हक आपको मिलना चाहिए तभी इस पे ठीक है तो ये सारे चीज ये अब देखिए जो अगला पॉइंट में दिया हुआ है इससे uh, लिखा हुआ है कि however some condition must also be met with the sale of agriculture land to get the exemptions first में जैसे लिखा हुआ है कि a land seller comes in individual और एचपीएफ कैटेगरी सेकंड में जो लिखा हुआ है लिखा है कि the agriculture land agriculture land has been used in agriculture purpose ठीक है और जो सीम नंबर देख रहे हैं सीन नंबर लिखा है कि the date on which the lands has sold has been used in the agriculture purpose until at least 2 years ago the assets of the land और the parents have been doing this on behalf of anybody ठीक है तो उसी प्रकार से सिर्फ एक समझा देते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे इसमें जो बात किया गया है ना बोला जा रहा है कि जैसे क्या हुआ पर हालांकि यह छूट पाने के लिए मान चले की जो सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है ना उसके साथ कुछ शर्त भी पूरा होना चाहिए जो शर्त दिया हुआ है ठीक है ना तो वो क्या है सर तो देखिए फर्स्ट ये नंबर में जो लिखा है बोला गया कि जमीन बेचने वाला इंडिविजुअल या एच कैटेगरी में आ रहा होगा तभी ठीक है और जो सेकंड जो बी नंबर दिया हुआ है बी नंबर में बताया गया है कि उस एग्रीकल्चर जमीन यानी एग्रीकल्चर लैंड का उपयोग अगर एग्रीकल्चर पर्पस में ही किया जा रहा होगा तो ठीक है ना अगर मंच एग्रीकल्चर लैंड कब माना जाएगा तो डिस्टेंस बताया था ना अगर किसी भी शहर होगा मतलब सिटी होगा टाउन होगा तो उसकी किलोमीटर पे हम डिस्चार्ज किए थे कितने किलोमीटर के बाद रहेगा तो उसको एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे और उसको तभी भी मानेंगे जब उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम हो रहा होगा ठीक है ना जैसे बताया था अगर मान चले ईट का भट्टा कर दिए मछली पालन कर रहे हैं मुर्गी पालन कर रहे हैं अनेकों प्रकार से होता है मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो ये सबको नहीं ठीक है ना कुछ होता है इस प्रकार से तो ऐसा नहीं शामिल किया जाएगा ईट का भट्टा वगैरह नहीं हो तो बेहद तरीके से हो जाता है अगर मान चले धान गेहूँ तो बहुत सारे होते हैं इस प्रकार से अगर काम कर रहे हो वहां पे तो उसको एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा क्लियर तो इस प्रकार से है और देखिए वो जो उसके बाद जो सी नंबर दिया हुआ था सी नंबर में क्या दिया हुआ है the date of when which land uh, has been stored has been used in the agriculture purpose until at least two years ठीक है basis of the land uh, or the parents uh, who have been doing Sir. this on behalf of anybody huh sir jis pe khud ka nahi hai jo rehan रेहन liya hai us par nahi na hoga नहीं नहीं उस पर नहीं होगा मलिकाना हक जब मिल जाएगा ना तभी होगा वो ऑनरशिप उसको पाना चाहिए वही बोले हैं कि अगर उस, जब ऑनरशिप पा लेगा ना उसके तीन साल एक बीतने के बाद एक तीन साल पहले ठीक है इस प्रकार से तो वहां पे कंडीशन लागू होता है तो जब ऑनरशिप जब तक नहीं रहेगा ना तब तक नहीं खरीदने बेचने का जब बात किया जाता है ना तो वहीं पे टैक्स गेन जो जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ना वहां पे यानी शॉर्ट टर्म में capital gain tax long term capital gain tax तो ये कब होगा जब खुद ही आप मालिक रहेंगे आप बेचेंगे वहां पे अरे मलगुजारी वाला जो बटैया मलगुजारी जो होता है ना उसके नहीं ठीक है अब देखिए इसमें जो सी नंबर दिया हुआ है सी नंबर में लिखा हुआ है कि जमीन जिस डेट को बेची गई है ना उससे कम से कम दो साल पहले तक उसका उपयोग एग्रीकल्चर पर्पस में किया जा रहा हो जितना रहा हो ठीक है ना जमीन को बेचने वाले जो आ, जो असेसीम होते हैं या फिर उसके जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं किसी को भी मतलब <clears throat> किसी के भी ओर से ऐसा किया जा रहा हो ठीक है ना समझ में आ रहा है कि जब बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए जमीन जिस डेट को बेचा गया ना उससे कम से कम पीछे बोला जा रहा है कि दो साल तक उसका एग्रीकल्चर ही उसमें हो रहा हो ठीक ना एग्रीकल्चर पर्पज से ही वो उस लैंड को यूज किया जा रहा हो तभी उस पर नहीं लगता है ठीक ना अब देखिए जैसे डी नंबर देख रहे हैं डी नंबर जो लिखा हुआ है benefit of selling land within two years from the date of sale of land the second agriculture will have to be used in the purpose of buying land ठीक है जो डी नंबर में जैसे देखने लिखा कि जमीन बेचने से मिले फायदे से जमीन बेचने यानी कि सेल ऑफ लैंड की तारीख से दो साल के अंदर दूसरी एग्रीकल्चर पर्पस में प्रयोग हो रहे हो जमीन खरीदने में ही लगाना होगा क्लियर ना तो जैसे अगर मान चलिए बात किया जा रहा है कि जो जमीन बेचने से अगर बेचने भी प्रॉफिट होगा ना जो फायदा होगा वो तो जमीन जैसे आप बेच देते हैं होता है ना जमीन अगर बेचे हैं सेल ऑफ लैंड किए हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो आपको फायदा होगा अगर जो तारीख होगा ना दो साल के अंदर दो साल के अंदर में दूसरी एग्रीकल्चर पर्पस में उसको प्रयोग कर रहे हो हम लोग ठीक है ना जमीन खरीदने में ही आपने लगा रहे हो पैसे तब उस पर टैक्स नहीं लगेगा नहीं तो बोला जाएगा प्रॉफिट जो आपका हुआ है उस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स तो लगता है ठीक है लेकिन आप दिखाएंगे कि नहीं दो साल में हमने कहीं एग्रीकल्चर मतलब दूसरी जमीन हमने खरीद लिया है ठीक है ना जब दूसरी जमीन खरीद लिए तो फिर वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जैसे ई e नंबर में जैसे देखिए लिखा हुआ है कि amount received has as capital gain should be used to buy more new agriculture land if this does not happen and the tax rules will apply to the other capital proceeds other than the money uh, in the new land जैसे यहाँ पे जो ई नंबर में बात किया गया बोला गया है ये कैपिटल गेन के रूप में हासिल जो अमाउंट होगा ना पूरी के पूरी नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में प्रयोग होनी चाहिए इसका और अगर ऐसा नहीं होता तो नई जमीन में लगी अमाउंट जो होगा ना उसके अलावा जो भी बाकी होगा वो कैपिटल गेन होगा ठीक है ना उस पर टैक्स नियम लागू होंगे और वहां पे आपको टैक्स भी चुकाने पड़ेंगे क्लियर अब जैसे एफ नंबर में जैसे लिखा हुआ है एफ नंबर में कि the new agriculture land purchase can also not be should be within the next 3 years from the date of purchase if so uh, then the capital gain tax be be had to be ठीक है यहाँ पे आप समझ में रहे ये लिखा है कि जो नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदा गया है उसको भी खरीदने की तारीख में अगले तीन साल के अंदर बेच नहीं सकते हैं आप ये समझिए अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसके फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स आपको चुकानी पड़ेगी रिपीट करनी पड़ेगी ठीक है अब जो जी नंबर में जैसा लिखा हुआ है कि the new land was sold before three years then the around received would be deducted from the capital gain your received from the tax exemption under section 54 B ठीक है ना आप जान ही रहे सेक्शन किस में किस पे लागू होगा आपको तो समझ में आ गया होगा तो यही देखिए इसमें लिखा है तीन नंबर में कि अगर तीन साल के पहले उस नई जमीन को बेच दिया गया तो फिर उसे मिली अमाउंट को उस कैपिटल गेन से घटा दिया जाएगा ठीक है जिस पर आपने सेक्शन 54 के तहत टैक्स छूट प्राप्त की थी ठीक है आगे जो आगरा देखिए लिखा हुआ है कि जी के बाद तो एज दिया है एज लिखा है कि if the capital gain is not used to uh, used to persons ठीक ना uh, new land till the date of filing income tax return it has been deposited in the capital gain uh, account scheme ठीक है in the bank अब इससे यहाँ पे जो लिखा हुआ है बोला गया अगर उस कैपिटल गेन का उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो तारीख होता है ना उस तक नई जमीन खरीदने में नहीं किया गया हो तो उसे किसी बैंक में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा किया जाना होगा ठीक है ना किया गया होगा तो अब देखिए लिखा है कि when filling income tax return the capital will have to submit the appropriate documents as proof of depositing the uh, amount is gain uh, account but if you do not use that capital venture to buy new agricultural land with the uh, stipulated two years whatever is the outstanding amount uh, is has to pay capital gain tax in such a case uh, tax rate will take the year as it would be expired ठीक है तो यहाँ पे जो बात कहा गया है पूरी तरह से पूरा समझा देते हैं लिखा हुआ है कि अगर आ, uh, उस कैपिटल गेन का प्रयोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के तारीख तक नई जमीन खरीदने में नहीं किया गया हो तो उसे किसी भी बैंक कोई भी बैंक होगा किसी बैंक में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा किया गया हो ठीक है इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उस वक्त इस कैपिटल गेन अकाउंट जो होगा ना उसमें जमा अमाउंट करने के सबूत के प्रूफ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना होगा लेकिन अगर आपने उस कैपिटल गेन को निर्धारित दो साल के भीतर नहीं एग्रीकल्चर लैंड अपने खरीदने में उपयोग नहीं किया है तो भी बकाया जो अमाउंट होगा ना उस पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा आपको ठीक है ऐसे मामले में टैक्स जो रेट होगा ना उस साल के हिसाब से लगेगा जिस साल में वे दो साल पूरे एक्सपायर हो रहे होंगे क्लियर तो सेलिब्रेट प्रे मतलब हर ईयर हर साल आता रहता है देखे हुए होंगे प्रत्येक ईयर आपको ये सेलिब्रेट होता है तो उसकी जो सेलिब्रेट होगा ना जो भी नियम लग रहे होंगे उसके अनुसार ही उस साल में उसको टैक्स चुकाना पड़ सकता है क्लियर देखिए इसके लास्ट में नोट भी दिया हुआ है नोट में लिखे इन केस ऑफ ठीक है compulsory acquisition the time limit of purchase of new land from the government side will be considered starting from the date on which the same has been ठीक है composition composite. However, after 1st April 2004, in case of such monetary acquisition, capital gain has been fully exempted from tax under section 10 clause 37. Clear? तो यहाँ पे जो नोट में लिखा बोला गया गवर्नमेंट की ओर से कंपल्सरी जो एक्विजिशन uh, होता है ना उसके मामले में नई जमीन खरीदने की समय सीमा उस तारीख से शुरू मानी जाएगी ठीक है जिस तारीख को उसे जो मुआवजा मतलब जो कंपोजिशन होता है ना उसका हिंदी में हम लोग मुआवजा बोलते हैं और जो कंपोजिशन मिला होगा ना वैसे फर्स्ट अप्रैल दो के बाद ऐसे जो कंपल्सरी जो एक्विजिशन होगा ना उसके मामले में सेक्शन टेन का थर्टी सेवन के तहत कैपिटल गेन को पूरी तरह टैक्स से छूट दे दी गई है तो इसलिए उस पर आपको मतलब टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ना लेकिन यहाँ पे कंपलसरी इक्विजिशन के बारे में बात किया जा रहा है ठीक है जमीन खरीदने की जो समय सीमा दिया है उस तारीख से शुरू मानी जाएगी जिस तारीख को आपने क्या किया कॉम्पोजिशन मिला हुआ होगा उस तारीख से ठीक है ना और उस तारीख से आपने उस प्रकार से ले लिया होगा कुछ पैसे दे दिए होंगे उसके लिए मुआवजा पे तो आप समझिए कि आपको वहां पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 2004 में जो सेक्शन दिया हुआ था ना टेन का थर्टी सेवन उसके साथ उसी टाइम के बाद आपको छूट मिल जाता है मिल गया है इससे तो यहाँ पे भी आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो अगर इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो पूछ सकते हैं अगली क्लास ठीक है जहां भी दिक्कत होता है उस प्रकार से पूछ सकते हैं कभी भी तो इसमें बताइए अगर इसमें कहीं दिक्कत हो गया एग्रीकल्चर अब जो पढ़ रहे थे हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया इसमें कहीं भी बाकी है कुछ ठीक है अगर होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि कहीं दिक्कत ठीक है फिर हम लोग समझ लेंगे क्योंकि समझते तो हुए आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे कुछ कैलकुलेशन के लिए हम क्वेश्चन भी देंगे जिस क्वेश्चन को आप लोगों को कम्प्लीट करनी होगी ठीक है ना और उसको बहुत बढ़िया समझनी होगी अब तक जितने भी हम इनकम टैक्स पढ़े बहुत सारी क्लासेस चल गई हम लोग का टैक्सेशन का तो जिसमें बहुत कुछ आप लोग सीखे होंगे इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा माइंड में रखिएगा हमेशा ठीक है कोई क्वेश्चन अगर होगा तो बता सकते हैं बोल सकते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं है